हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स अगर आपको गूगल शीट में कॉलम को हाइड करना है तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर हाइड कॉलम दिया हुआ है यहाँ पर हाइड कॉलम पे क्लिक कर दीजिए तो बी वाला कॉलम गायब हो गया लाना है तो क्या करेंगे यहीं पर क्लिक कर देंगे ये आ भी जाएगा ठीक है यहाँ पे देखिए ये इस पर क्लिक कीजिए ये जो बी वाला कॉलम गायब हो गया था वो आ भी गया क्या कोई शॉर्टकट तरीका है जिसकी मदद से हम ये कर सकते हैं ईजिली आइए समझते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है कंट्रोल अल्ट और जीरो प्रेस करना है क्या प्रेस करना है कंट्रोल अल्ट और जीरो जैसे ही प्रेस किया मैंने तो यहां पर बी वाला कॉलम गायब हो गया ठीक है इसी तरह से एक बार और कंट्रोल अल्ट और जीरो प्रेस कर देता हूं सी वाला कॉलम भी गायब हो गया फिर एक बार प्रेस करता हूं कंट्रोल अल्ट जीरो डी वाला कॉलम भी गायब हो गया फिर एक बार प्रेस कर लिया ई e वाला कॉलम भी गायब हो गया फिर एक बार प्रेस करता हूं ये भी गायब हो गया अब इसको वापस लेके आना है तो अभी आप कंट्रोल जेड प्रेस कर लीजिए ठीक है तो ये एक एक स्टेप बैक चलते जाएंगे आप ये वो शॉर्टकट तरीका था जिसकी मदद से आप हाइड कर सकते हैं आई होप की बात समझ में आई होगी thank you for watching this video